Amor eterno da maluquice que nós duas estamos para aqui a fazer. Yay! Uh! A minha mãe estava camarada Dani aqui ao lado, eu aqui foi tatuinha a cantar não sei o quê. Foi a minha mãe que me sugeriu isto